खत्म हो गई थोड़ी रिवाइव कर दो रुको रुको हील कर दो हील करने दो रश मत करना वो लोग आएंगे अभी ये कौन मार रहा है तो भी यहाँ पे अभी आने का था सामने वाले घर में चलो सामने वाले घर में चलो सुनो वो का पीछे आ रहा है हाँ पता है इसलिए मैं बोला सामने वाले घर में चलो रिवाइव का मौका नहीं देने का एक इधर से आ रहा है अरे उठ मैं इधर से जाऊँ कोई मच्छी है गेम प्ले गेम खेलते अच्छा है घूमते रहते समझ में आता है लेकिन तीस तीस चालीस स्किल्स अपने को घूमने घूमने के बाद भी दस नहीं मिलते मुश्किल से चलते हैं अरे भाई चार किलोमीटर तो नहीं ना सोलो सोलह स्पॉट में भी इतना नहीं होता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी हो जाता है push up stand push-up, stand, push-up, stand, down, stand, down. हाँ जिकल जिकल अबे तेरी अरे रे रे फंस गया हम्म फंस गई हाँ, उधर गाड़ी खड़ी है हाँ वही वही जा रहा डालो वही ले लो लैग हुआ अबे ये ये तो नहीं थे अभी कहाँ से आ गए बाइक चला रहे हैं अच्छा एक लेट गया अबे साले आप करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ हम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी Derbi Ege.